Jak traktować klientów? Czy każdemu poświęcić tyle samo czasu i uwagi? Na te pytania odpowiadamy dzisiaj. Jednominutowy fruga, zapraszam. Uwielbia spędzać czas z klientami. Spotkania biznesowe, śniadania, lunche. No dbasz o nich. Marketing to jest sedno biznesu. Jest to bardzo ważne. No ale czym się kończysz? Czy nie masz czasu robić biznesu, tylko robisz marketing z klientami? jak to rozwiązać? Czy nasz klient potrzebuje czasu, potrzebuje spotkań? No tak, oczywiście potrzebuje, ale nie każdy tyle samo. Dobrą metodą jest segmentacja klientów. Podziel klientów na tych, którzy dają Ci największe przychody, którzy są dla Ciebie najważniejszymi klientami. Są też ci średniacy i ci najmniejsi. I oczywiście największym daj tyle czasu, tyle uwagi, ile tylko jesteś w stanie. Średnim i mniejszym oczywiście dajesz dobrą usługę, ale może robioną przez Twoich pracowników, może przez współpracowników. Po mądrym podzieleniu klientów znajdziesz dużo więcej czasu na robienie biznesu i na dbanie o najważniejszych klientów, którzy najbardziej napewniają Twój biznes. Zatem segmentacja, podzielenie klientów to jest słowo klucz na dzisiaj.